historia eu quería decir que estamos en estes momentos hoxe pois aquí para lembrar a memoria de dúas personas sencillas que teñen unha larga trayectoria nas circunstancias históricas concretas que isto tocou de vivir a prol da justicia, a prol da libertad, a prol da libertad decía antes, nas circunstancias históricas que lles tocou vivir, primeiro tratando de organizar as organizacións sindicales, tamén nos organizacións políticas e máis tarde nos, nos mientos ciudadanos. Tanto Vitoria como Carmelo foron dúas personas que non se deixaron ir, que non se diluíron o conformismo, sino que son dúas personas sabedoras no mundo que, que vivían, realmente viviron a vida do xeito seguramente máis coherente co ser humano que tratar de modificar as circunstancias para facer ou atopar a ciudadanía un estado de, de, de, de felicidade. Sabedores de que vivían nun mundo das injusticias un modelo social que hoxe realmente vemos con toda a crudeza as súas manifestacións máis inhumanas a nivel planetario de millóns de homes e mulleres que son condenados a morrer, que son condenados a miseria, e un sistema que promove a guerra para que unha minoría se faga cada vez con máis poder e con máis recursos, e na propia realidade concreta que nos toca vivir en este país, onde vemos estas manifestacións cada vez máis máis inhumanas, como con, de forma despiadada se botan as persoas das súas vivendas, ou se destrozan as familias marginando a centos e miles de, de Pois ben, deron un exemplo de que frente ás renuncias de moitas persoas, incluso de colectivos sociales e políticos, pois eles estuveron encabezando a batalla contra, en concreto, contra a planta de gas, que eu creo que é a manifestación concreta realmente deste, deste, deste sistema de, depredador que pongo beneficio por, entoba, por encima de cualquier outra consideración. ¿no? Nos volveron a dar un exemplo de determinación e de compromiso. Por eso estamos aquí recordando esta trayectoria a estas dúas, a estas dúas personas porque creo, a meu modo de ver, que son das, das personas, a especie de, de, de esa clase de personas que realmente fan avanzar ao conxunto da, da humanidade hacia esos estadios de, digamos, de, de máis libertad, de máis justicia, de máis, de, de máis igualdade. Por tanto, hoxe, de novo, eu quería dar as gracias Carmelo y Antonio. Bueno, cando no comité me, me dixeron, bueno, ti, bueno, ti tamén di tamén unhas palabras eh, pois o que me veu de principio a, a cabeza foi decir, bueno, pero realmente, efectivamente, este ano é un pouco especial, non? Este ano, eh, onde moitas das persoas que estamos aquí eh, e moita xente de ben, pois nos estamos empezando a decidir a que haxa realmente un cambio na situación, un cambio de cousas, non? Por iso, falar este ano e falar aquí ao pé de un anaco das cintas de Carmelo de Vitoria é moita responsabilidade. Eu lembro a alegría de Vitoria o día que foi a sentencia do Tribunal Supremo declarando ilegal a planta e cando nos concentramos ali diante do Concello no que tiña que ser unha gran, unha gran festa non? e así o foi para moitos e moitas de nós e para ela especialmente xa desaparecer a Carmelo e ela o vivir como unha xornada de moita alegría e de moita esperanza non como ver pois somos objetivos conseguidos o tempo o que nos demostrou é que unha injusticia unha solución para esa injusticia, encontrar unha solución para iso que temos aí atrás, que é unha ameaza grandísima para a nosa vida e a nosa comarca, e, polo tanto, temos a responsabilidade de facer de que este ano seña posible das maneiras, das múltiples maneiras que estamos representando aquí este grupo de personas de que realmente haxa unhas institucións que fagan cumplir esa legalidade e que se cumpla a xustiza que estamos reclamando. Nese aspecto eu creo que temos que ser fortes, que temos que enfrentar este, este ano que ven dicindo, bueno, pues vamos a priorizar polo menos durante estes meses que temos por diante o esforzo para que isto seña unha realidade, que seña, que seña certo que podemos cambiar as cousas, que seña certo que esa sentenza firme que hai do Tribunal Supremo, pois alguén con valentía desde as instituciones condicións para que se cumplan, porque realmente non, as, non pedimos nada exagerado, non pedimos, mm, non estamos falando de grandes utopías, estamos falando pois de justiza, estamos falando de, de razón, estamos falando de defensa do territorio e o máis importante, como nos demostraba hai poucos días o accidente en México, onde volaba un hospital materno-infantil polo aire por unha simple bombona, un camión descargando ali, gas natural licuado descargando na, nas instalacións do hospital. E voaba o hospital materno infantil e morrían nenos e morrían nais cos seus bebés. Eso que pedimos, o respeto pola vida, o respeto pola nosa seguridade e que se faga justiza. Eso é o que nos están pedindo Carmelo e Vitoria todos os días e eu confío en que un día non moi longe, polo menos, se non pode ser o ano veremos, vamos intentalo, pero senón non moi lonxe que podamos vir aquí e decir, e decirles conseguímolo e facer unha festa e celebralo entre todos e todas. Gracias. Bueno, pois pues ahora a eh, Estela Ela nos vai, nos vai interpretar a Vivaldi corrente dunha sonata. Unha de esperanza para Carmelo, de Rosa Méndez. Martes de Entroido, case ás tres da tarde, unha máscara de morte convocounos no Peirao. A Gastí estábamos os de sempre, como sempre, dispostos a berrar consignas solidarias pola vida e pola ría. Martes de Entroido, caendo ás tres da tarde, un vento quente do sur pechaba o camiño ao gas ameazante que viña do poder. Non precisamos berros nin estrondos coñecidos. Todo mudou de súpeto. Era a tua morte, Carmelo, que viña polo peirao abrindo paso a un pranto concentrado. Alí, entre bandeiras exixentes de xustiza, entre miradas cómplices na dor e na carraxe. Ese día, fuches ti que marcou data e hora da batalla, quizáis por recordarnos que seguirás moi preto, loitando nesta banda do nacente. E venceremos, Carmelo. Venceremos porque levamos na man as espadas da razón e non hai armas no mundo que consigan abaixalas. Venceremos, Carmelo. Venceremos e por ti, por todos nós, por os que queden, será esta victoria saudosa e implacable. Entre mentres, onde estedes, Vitoria e Carmelo, ide preparando un espacio aberto para nós, que aínda temos que falar de moitas cousas. Compañeiros da alma, compañeiros. camino es que pienso que queremos crecer y hacer muy felices a todos el poder. Lo más importante que podemos buscar, es muy Eso no lo lleva nadie, no hay dinero ni en nada que valga, eso no vale para nada. Lo que vale es tener el corazón abierto y las ideas abiertas y ayudarnos a otros.